ご覧の番組はシアオシー自動車からお送りします。セ声パカク。Hello，欢迎收看这一期的老师推车。今天要推什么车？你猜哪一台？这一台啦。这台是二零零七年的马自达三五门，日本原装进口，先辈版。2零零七年那个时候已经有国产的。 马自达三呢？那为什么我把这两台车放在一起哦？首先哦，你会以为这个两台车长得一样，可你认真看哦，水箱护罩好像不一样，对不对？前保险杆其实也不一样哦。再来，你看这引擎盖这边的隆起，这只有两条线而已。所以光从车头你就可以看出其实不太一样。再来，这个大灯的弧度也不能用，弧度也不一样吗？不一样。但是呢？ 除了这个外观上的不同呢，其实我们如果遇到问题，底盘的大多数的零件保养维护都还是可以用国产。它当初只有在二零零七年跟二零零八年的时候出了一批，它这个叫做马自达三的二点零 Sport，可是它这它在日本其实不是叫这个名字啊，叫做这个马自达三 Speed Azera，Azera 是当时是配这个二点三涡轮增压的引擎。你有没有发现二点三涡轮增压这个？ 很耳熟，就是我们之前介绍的 CX-7，两百六十匹马力的同一颗。 一样的，同一个。那我接接下来介绍这个两台的外观，除了这个外观板件其实都不一样以外，它的轮轮子也不一样哈。当时的 s p o r t 进来，它就已经搭配了这个很漂亮的一个十七寸的一个铝圈，二一五四五十七寸的铝圈，这个树枝状铝圈哈，感觉有一点像我们后来的这个 Focus 有没有？好像是三代 Focus，好，二代就有了，就有一个树枝状的。那这台车因为是已经回来上架，我抽测出来的，边介绍我还是要边怎样，边瞄一下它。 这台车的到底？ 还有什么东西没有准备完成？等一下，如果被我抓到太多，你知道谁会出事吗？是阿汉， <laughs> 店长阿汉就刷赛了。因为我们的车要上架，要准备到一定的标准。大家不要以为我们只会瞄人家新车怎么样，好不好？我们为了坚持品管，自己人也是会瞄一下。首先，你看我就看这边爆出来了没有？我翘出来了。对你从我这边拍更明显。然后我开引擎视角，大家看一下。再车我记得哈，我当初这个进来的时候啊，车前前方有小。 小碰撞，很久没有教大家怎么看二手车，了，每天都在推车，偶尔也是要长知识一下啊，看小师长知识，今天让大家长知识，看到这集看到赚到，你看啊，这个引擎盖它掀开是连水箱护罩一起掀开，它是不是一起掀起来？水箱护罩一起掀起来？嗯，那国产的你看，哦，不一样对不对？对，就引擎盖，所以这板件不通用哈，那水箱护罩留在原地，掀起来我看一下哈，哈，我跟你讲。 赛车哈在某某鉴定书上面，它上面是写引擎盖更换。他说有换吗？可没换。第一个哈，虽然掀开它螺丝有转动，但它这里白白的，这里也白白的。这里白白的。然后第二个，它这里封胶也有，封胶我用指甲按压也是硬的。第三个原厂贴纸还在，第四个原厂条码也还在，车身号码比对车侧的号码也是一样的。 原厂的这个烙印都有，还有最后一个，我刚刚照这里面的底色不是黑色的，里面的底色是灰色的，所以这个引擎盖应该是原厂没有换过，但是它有拆，就代表什么？它调整过，甚至有可能钣金过。可是我看这个胶也都没有被挖除的痕迹哦，因为你如果要钣金的话，胶会被挖除。Understand？不管认证书上面说这个引擎盖是换过，但我认为就是没有换过。他为什么会这样？可能他觉得写写严重一点比较保险。 觉得这样很棒，你知道吗？大家大家都认为他已经该换过，那些不懂得看车的人看不懂，都觉得有换过。只有我觉得没换，我就把它买回来。没有竞争者的状况之下，我是可以买这个品，懂不懂？就就就像一个女孩子，哎，我要讲这个啦，要女孩子，要女孩子的，对，要物化女性。以下我，你要旁边帮我用吗？以下是开玩笑的，你知道，像吴宗宪旁边都会被。 要是说爱开玩笑，乱开玩笑这样啊，感觉就是免责声明，你懂我意思吗？比较不会被泡，好不好？会不会懂不懂？像一个女孩子，大家看她说，哎呦，哎，戴个眼镜这样，好不好？丑丑的，有没有？我日常在鼓励大家做这种事情，找璞玉有没有？啊，搞不好是类有名气，名气你知道吗？史上最强兵器遇到名气的时候，哇，锵锵锵锵锵锵锵锵锵。那既然他这边绑过，就代表他不知道哪里有。有通风孔。对，来，我看一下哈，你看他这个螺丝有拆卸，叶子板。 好，那这个再来哈，我们的习惯就看这里，因为这个是引擎的结构体，它这个我们看起来是没有没有喷漆，没有钣金过的，因为它很滑顺，漆也都跟里面的漆是同颜色，同个年代，同个时代。我第一眼我觉得一定是在这个以外，那一样贴纸也还在，号码也对，所以我要照一下里面的颜色是什么颜色。 黑色的这个换过，但是你看哦，看贴纸有没有定准？那也是后来才贴的，又贴回去。我记得我以前有讲过，有一些这个条码是一张挂了就没了。但是我记得马自达福特可以升级。再看这边哈，这边一样，三颗都转动，这个不是黑的，所以这个没事，代表什么？这边没事，有调整，这边换过。我们的碰撞，当时的碰撞可能偏那一侧，偏左边，对啊，那边换嘛。好，那接下来我们就看这一根，这个水箱支架有更换的，你看这螺丝有拆。 你看这边也有这个钣金的痕迹，水箱支架很简单，有没有换？就是看两边那个锁点。这这螺丝妈的，不仅拆还换过了。 来，这个又是一个不一样的东西哈。以前哈，哎，水箱支架如果有换呐，都视为结构。可是现在后期的车子啊，水箱支架被判定为一个可以被更换的零件。差异就在于有没有螺丝。一台车上面哈，像叶子板，它有设计螺丝可以拆换，对不对？就代表什么？它本来就是设计可以更换的东西，所以就会被断定什么？消磨品。水箱支架以前的设计是直接焊死在这个结构体上。哦，一体成型，一体成型。所以你要换水箱支架就是要怎样？ 然后这一边再切，整只架子起来以后再烧新的上去。所以你有切、烧、焊、补土、喷漆，在结构体上有做这些事情，那叫什么？事故。事故车。但是后期的车子，它已经不把结构仰赖在这个东西上面了。好，它仰仰赖在其他的地方了。它设计螺丝的状态之下，它就会被视为可以更换的东西。 好，那我刚刚看这里面也有一点点钣金啊，所以当时应该是类似在这一侧。好啊，梁没事，我刚刚看过了，梁是 OK 的。其实我买进来的时候就看过就知道，现在是跟大家再分享一下，说这台车当时是这样的状况。好，那后后方你看它屁股也有做一个这种小豹龟的折线，有没有？好，看一下后车厢哈，那后面我也讲了，上次也讲过了哈，那时候跟 C 叉七一样，这种红白尾灯它还做了黑底。 比较可惜，这没有双出尾管，那时候还不流行。好，后车厢对安呢，摩三没有供，跟 Focus 差不多大。 <laughs> 我看一下这个里面内装，首先我们看到这个座椅有没有？这我之前讲过，我很喜欢这种绒布的座椅，比较年轻、运动感一点，但是就是是比较容易脏啊，啊比较难清洁。那方向盘什么，其实我觉得整个中控的成色也都跟当时的国产的马三差不多，那差别在于它这个四条。 那时候哈，国产马三这边都是做那个钢琴烤漆黑色的，但他这是做银色的，这就是小小的差别。然后那时候讲说这个有没有前望式哦，我有去看，我做功课，哇，我现在都要学华丽的词汇，好吧？哦，它当时还有比较特别，它这边有个这个，有个荧幕，啊，那是荧幕，看，这是狙的啦。好看一下后座，给你们看一下，大概看一下就好了啊，没有什么要介绍的，来，哦，干，一个拳头，好小。 为什么我会加到这车？其中一个原因我讲一下。当时它新车是卖七十九万，七十九万买一台日本进口马三，在现在哪人买不到？哪里找？你连它仙草都买不到。二零零七年，距今十三年前，它已经有六个安全气囊，而且它的六个安全气囊有否后座。后座在哪里？这里啊。其实啊，我坐在后座这个位置啊，我会没有安全感。你知道为什么？你车一旦失控打滑被侧撞，撞到护栏，对不对？嗯。我的头一甩就中这个。哦，直接中 C 柱。 就居了，所以其实吸住是很危险。所以当时啊，在那个时候，二零零七年的马三二点零 S 版本的，你知道吗？就单安而已，就可以单安而已啊！你以为？但那时候要最顶级型的才有双安，最紧绷的双安而已。第三个，它还有 DSC 吧，车身动态稳定性，国产的也没有。这个就是我常讲。 默默的哦，其实二手车市场有很多类似这种很经济实惠、CP 值很高的车。你并不是说就是好像意思就是穷人就一定要开比较不安全的车一样。这个跟大家分享，等下车上慢慢聊。接下来我们就直接出发了，好不好？有没有？第一个他妈的，我就看到什么你知道吗？安全近光灯亮的。哎，我先看下，这很帅。那时候玛莎的灯真的是帅。有没有？他现在车的灯都用红色、橘红色。 有没有觉得像仿奥迪？我讲颜色就那几个而已啊，红橙黄绿蓝靛紫就那些，三原色就那三个而已。三原色是哪三原色？RGB 啊！RGB 什么意思？红色、蓝色、绿色。这基科有念书啊？哇，知道。不是游泳比赛不是这样，他做什么你做什么啊？你能做佛跳墙，人家不能做佛跳墙，可以吗？或者不要讲人家仿没有，人家就是选的红色，好不好？还不错，蛮有质感的。刚刚讲安全气囊灯亮，来，我顺便在这边看小资他妈长知识又来了。先讲一个灯。 量基本上我们就认定很多人第一个很多人会问我们说，小志哥，我如果买十几年的车，不是很多人说什么超过十年什么火药包潮湿什么就不会爆了，对不对？如果我买台二手车超过十年，我怎么知道安全气囊会不会爆？首先，只要它安全气囊灯没亮，我们都认定它是会爆的。到目前为止，我真的还没有遇过人买二手车的人真的把炸药包怕它受去原厂换新，我还没遇过这种人，因为费用太高了。二十年以上，我们遇到很多那个车友啊车祸啊都还是照爆，只要它安全气囊灯是没亮，除非你是。 被揭掉的哦，好，那个又衍生另外一块，我们就在这边不多讲好，下下次我们会做一集专门的视频，好来说这个，好来讲这个安全气囊灯拿掉的问题，好不好？其实我刚讲，我们遇到很少在换安全气囊。第一个，方向盘里面有个时钟弹簧，就是你在转方向盘的时候，它要去侦测那个方向盘的位置跟气囊有没有连续做动。那如果时钟弹簧跑掉了，你可能转一转它就不接触，接触不了它就亮灯。啊，第二个，很多人不知道，有一些进口车有这个坐垫感知器，你人要坐在上面，安全气囊它侦测到有人坐在。 这位置它才启动嘛，那是比较高先进的车才有了，不一定每台车都有。第三个就是安全带扣，哦，它侦测拉缩启动炸药包，所以很多车事故发生，安全气囊爆之后，连连同你的安全带扣都要换起。安全带基本上跟螳螂一样，做完一次爱就要被吃掉，你知道吗？很珍贵。对啊，妈的，要这个一生只能打一炮。啊， <laughs> 哎，家网友都说看小师会增长莫名其妙的知识，连昆虫都有。 <laughs> 对。 好，啊，我只会讲到螳螂啊？安全带扣，啊，它拉一次启动，啊，这个安全带扣就样换掉，好，它就失效，好不好？跟大家分享。再来一个，就是这个安全气囊的电脑也有可能。所以大部分我们遇到安全安全气囊灯亮，我们一定会先从我刚刚讲那些东西慢慢擦起。通常在这些过程中就会把这个灯处理好，所以最终都不是安全气囊本身坏掉。好，但是阿汉死定了。 <laughs> 啊，干了一台车卖什么安全气囊灯亮没有处理？哦，好好。 好好好，先分享我们试车啦。分享完，哎，我跟你讲，以前的车是这样，一一上车了没有？看到一大堆遥控器、电视盒的啦，哦，这个荧幕的啦，哦，这个是导航，你看这是导航设定、导航选单。导航真的？荧幕啊，它就坏掉了。同一颗。这里有个这里有个 MIDI 啊，可以按，有没有？MIDI 啊，不理我啊，坏掉了。正常它会自己弹起来。对，它正常是会翻起来，有没有？这边就有个荧幕。 以前很流行这种伸缩的，有的是这样，有的会从这边哦，这样啊啊，掀起来，有没有？蛮帅的。酷，我跟你讲，那最白痴。你知道为什么？当他缩在里面，你要倒车悬影，你打倒档，然后你要等他，嗯， <laughs> 看这样，我都不知道倒到哪里去了，你知道吗？哦，那就是没办法，时代的眼泪就是这样。那时候倒车悬影就是这样。然后它这个有个很有趣哦，你看它这它这，你只要转，哇，就会动。然后你转的话，它就往左转，往左动，往右转，哇。 哭啊！哦，这个那时候是四速的手自排。你看这是什么？你知道吗？那个是导航的天线，对。 都不好啊！我常常在讲哦，很多车商，你去看车啦，二手车有没有？跟你说配备有什么安卓机啦，哈，上面影音系统、倒车显影啊，无为无为哦，应用音响改装，对不对？近十万有没有？你要记得哦。要是我，我会问他什么，你知道吗？我会问他说：，哎，你安卓机改多久？你用多久了？你知道？为现在电子产品啊，我讲难听点，二到三年了，不要说它坏掉了，反应也变迟钝了。哦，所以你有时候你要去买二手车的时候，你千万不要把这些电子仪器产。 产品好被认定是要加钱购买的一样配备不行。你跟我讲那也是旧的啦， <laughs> 对不对？你妈加个荧幕，你要加我一万两万，我怎么要？然后这台车我现在开起来啊，它真的加速，我觉得比想象中的快蛮多。但是这很吵，你发现？会库拉这会一直扣扣扣，盖不起来啊？怎么？这灯库拉还没有？我最喜欢这种声音所以我想到一个方法，你知道吗？我故意放的，我就是拿抽钱。 有有时候，对不对？我们还年轻，车上一哎一不小心，对不对？需要哎，马上就抽得到。对，有比例啊，呃，过敏。老了才 <laughs> 过敏。 <laughs> 这车当时哈，前面麦花臣，后面是这个多连杆式的底盘，好像是一个福特的系统底但是啊，我觉得这开起来转向真的很棒，而且啊，我要赞许它的避震器的设定，它台车避震器设定很好，它转弯非常有支撑性。但是啊。 它过坑洞却不会给你那种很不舒服的弹跳感，但是我觉得它的一个问题发生在什么，你知道吗？上高速公路以后，它这个四速的手字牌哦，虽然它的问题比较少哦，也比较传统，但是呢，你上了高速公，路会非常的明显感受感受到说这台车应该油耗不会持。它这个哦，我现在像我们四档啊，我开到一百时速啊，它的那个转速都差不多三千转，所以哦，这个车。 我觉得它设计的转速有偏比较高一点。那据我一些这经验，还有一些车友的反馈啊，一公升你如果市区加上这个平面这样开，大约可能要到十公里是有困难，大概八九公里左右难。那我感受到，我觉得它这个轮噪声应该是反映在轮胎，这个轮胎状况比较不好。好，你们听到轮噪声轰轰轰轰。对，这个轮胎可能已经不行，可能也是要换。 但是你你看它过那个伸缩缝的时候啊，那个弹跳是非常精准，框框结束，框框结束不摇了，但是它又不会让你跳起来，吸收地面的震动吸收的很棒。很多车为了要让你好像感觉过弯比较精准啊，开起来比较灵活，所以它反而把避震器弄到啊，你在过坑洞处理碎震的时候处理也不好。 你连那种很细微的震动你都可以感受到，那么就太过于怎么明确？你可能在开赛道的时候很爽，飙车的时候很爽，可是它就不适合用来日常使用。所以我们今天推荐这台车的原因是，它是一台 CP 值很高的代步车哦，而且坐这台车人肉侦测器没有发出警讯，代表哎，坐起来舒适度是 OK 的。哎，我以后就这样就好了，好不好？我就开台车回去，然后。 个人肉警示器有讲，然后我们就拍，就说哦，这台车不好坐，不舒啊。人肉警示器没讲，我说哦，这台车好舒，服，很适合乘坐，有没有？直接当个标杆。因为我老婆是那种，她不在乎那个车子品牌，我喜花，你猜哦，喜有哇，你这 Porsche 哇，好舒服，好棒哦，有没有？我老婆不是哦，她最喜欢坐的车，我常常讲是老五五子，妈的，我就说你这个人哦，出生就他妈穷人命，啊，是不是这样？阿仔，你觉得这种女生？ 必须，怎样？你想要妈的？你想要挖洞给我跳是不是？ <laughs> 你现在已经他妈翅膀硬到可以挖洞给老板跳了，就对了，对不对？就是要这种的，没花，欢，对不？现在这个车。 在市面上收购价格，不管它是零七或零八，对于它的收购价钱的影响其实不大那主要的这个收购价钱哦，影响会反映在车况跟里程上面。我们今天这一台是跑十四万多公里啦。那如果零七年或零八年这个五门掀背进口版的马三，收购的价格大约会在十五万到二十万之间。那卖出来价格会在二十五万左右。 也许有很多人会觉得贵哦，可是你要换一个角度想，你现在你在市面上买一些二点零 S 的国产马三单安哦，单安没有循迹防滑哦，你要买零七年的国产马三，你都要买到将近二十万。啊、大，我问你，如果是差五万？ 你要买五门还是四门？五门呢？对不对？应应该是再白痴都会选吧。六个气囊，全力防滑，五门的数量要少。那坦白说，我刚刚还是讲到一个重点，你不要撞到。你有卖龙头，好，不要撞到的情况之下，这个车基本上开起来、维护起来不会比国产的马三贵到哪里去，而且稀有度，稀有度还反映到什么，你知道吗？保值性。你越稀有，这种日规马三越到后面会越保值。我就举一个例就好了。你现在车况好的这个，以前那个 Tierra Life 那时候有个叫伊萨姆的五门的那种大雾灯的。 有没有？那广告叫 OK K DISCO，有没有？有没有那位印象啊？看那广告，你应该不知道的，对不对？幻出声。命啊，就那时候他们那个马自达在拍电影，那个电视广告啊，都要弄得像日本，都要讲日文。马自达新单酒，你真的妈的，我你没有试图有一点要理解我的那种感觉吗？有，我讲这么东西，你到底有没有试图在理解？然后你剪片的时候你去理解一下，好不好？对，以前那。 前那个马自达广告，它就是要弄得很像妈日本味很重那种感觉。哦，那我以上不到现在，如果你照顾得很漂亮，那个车的保值性就。 会很好，而且它这一款车，我认为它现在价格到这个二十万左右这个价格，哦，收购价十五万左右，那卖出来二十几万这个价格，我认为它后面要再掉价的空间很小，所以呢，这个才叫 CP 值啊！我常跟大家讲，我们不是在鼓励你说，哎呀，小狮子有这个车，快来跟我买，不是，我是在告诉你，二手车有什么很有这个 CP 值的选项，可以让大家去做一个考虑，然后呢？ 它比较，我觉得要去比较不好的地方就是它没有电折后视镜，真没有电折，真没有电折，好不好？国产的有折吗？国产的后期有电折，前期没有，所以我觉得它应该是可以改，一定有车有改啦。然后没有电折后照镜，好，然后这个底盘隔音感觉没有这么好，然后再来一个是哦，它那时候哦，阿呆你在拍那个漆，等下哦，观众朋友在最后节目结束的时候，你可以去看它那个漆。 它那个漆是有一点点的变色龙那种平色烤漆，所以马自达从那个时候就已经在玩这个漆的颜色。呃，最近几年流行的混动红是点这样，我觉得这一点倒是还蛮特别。你你很少听到遇到有车厂在玩这个漆的质量，不是只有玩颜色而已哦。你知道有的是玩颜色，上面凸痛，他妈上面烤个黑的什么有没有？那是在玩漆的颜色跟它的。 喷的地方，对不对？可是不是啊，它这个是要玩那个漆的质感，所以一台车子它的折线、它的漆面，会让你开在不同的地方会有不同的感觉。你有发现，在夜店看女生那种，觉得哇，每个都不错。有没有去过夜店啊？改天叫泰山带你去啊。泰山会带我去。他带去 gay 吧。哈哈呃，哎呦，马上 gay 到我的梗呢，我操！ 不过它这台车的重量，我记得没错的话，哦，一千三百多公斤，它比国产的马三还轻了二十公斤，不知道轻在哪里。但是很神奇，我它的那个避震器的设定，因为它是 Sport 的嘛，所以它其实避震器阻尼设定跟国产的也不太一样。所以你虽然有一些东西你可以留用国产的东西，但是你如果说你去换国产的马三的避震器啊，我相信它的这个避震效果跟它开起来这种运动感可能会比较薄弱一点。 这个车回来让我代步，我是会愿意的，因为我觉得这个车开得很轻松。不是我常在讲哦，我们可能我们也是穷人命呐。其实对我来讲，有没有？你看仙草，仙草回来那么久我都不开，我不是怕它里程数上升太快。我我你我们要 diss 他，你不要阿赖不要那个，好像我又要 diss 他了没有？ 我是在讲说，我觉得开新车会有压力，出去乱停，你又怕被人家 A 到，被人家撸丢，被人家弄丢，有的没的，你也不敢乱停。然后你看到那边淋雨，你又好像舍不得，对，像他 S 有没有？停停车场不用锁，被干了也十几万呢，十几万很痛。 <laughs> 那我觉得他爬坡算很轻松哦，我看他现在档位一直是显现在三档。有那时候马自达他没有设计什么 Sport 的按钮，所以他也没有什么 Sport。 你了不起，就是把它翻过来变成手自牌。它这个车开起来算有路感，所以我觉得这台车哦，它它除了你可以代步 CP 值很高以外，那一百五十匹马力，我觉得也算是现在蛮主流的一个马力数了。哦，那除了耗油一点点以外，那安全性我觉得对于前座或后座也有所提升。像很多人不知道哦，六安有分位置，你像 SS4 六安是针对前面的乘客，它就是前面两颗，侧边两颗，B 柱也两颗。 六颗都在前座，啊，有的是有气帘的，有的是没气帘。像这种椅子，有的一般都不是气帘。但是呢，我觉得它这个方向机，或者是这个方向机的拉杆，这也不行，有没有抽查到？方向机拉杆怎么看有没有问题？你看啊，我过我我现在不要扶方向盘，过坑洞。你看我现在过的坑洞，方向盘转，你看这方向盘，它会拉扯，有没有？它会拉扯，希望是拉杆的，拉杆比较便宜，方向机比较贵。 你看我们这样平管是不是有用？啊，店店长才会他妈的摸来修啊，老板，老板充那台， <laughs> 我就我是不好平管的，不好服。你看我的关子放上去以后，超安静，这边都没声音。 怎么弹跳都没有声音，有没有？十块钱搞定。对，人人都有，而且还很实用。好棒的好不好？发现虽然它我们过了刚过了一连串那种大小坑洞，其实它内你很少听到它内装发生发生那种稀稀疏疏的摩擦声，内饰这些东西不会有那种叽叽呱呱叽叽呱呱塑胶声。你有发现，我们常常讲的组装的产地不一样的差异性，真的是有差的啦。大家不要欺骗自己，哪里组装的东西真的是有差别。有人。 买 B N 的不喜欢买这个印度的，有没有？有人喜欢买德国组装的，为什么会有撞？一定就是有差嘛。你看以前呐，我们常常讲，你除了组装的东西以外，板材其实也不一样。不管是外观的板件的材料跟内饰的这个材料，其实其实质量都不一样。以前最明显的就是我们最常讲的 K 六 K 八，国产的四门对不对？那个南洋的嘛，跟美国进口的 Coupe，它活到。 十几年的时候，国产的 K 六 K 八已经开始生锈了，可是酷贝都还没有生锈。好，还有第二个是体现在开起来的时候，的感觉。那时候的 K 八酷贝还来讲，它开起来就是整个不管是底盘还是内装，就是扎实度就是比国产的好。那当然我不是说它一定要跟它一样，因为卖的价钱不一样嘛。对啊，当时酷贝我记得那种喜美酷贝一台卖七十几万，那国产的一台才卖。 五十几万呢，四五十万而已哦。对啊，它差那么多，但我我不是说它一定要跟它一样，只是我在讲说这个东西是有落差的，真的还是有落差。好，所以像我觉得像这种日日规组装进来的这种，马三就会很深得我的喜爱。那其实我觉得除了 CP 值以外，蛮多的东西是在它的特殊性上面。我们他妈开那么久了，你有看到一台五门的吗？ 对啊，就进那个国产的看一堆，你看五门的嘛，哦，增添了一点日本风，好不好？那今天跟大家分享这个五门的日进日本进口的五门日本进口的马三哦，跟大家分享这边。喜欢影片记得订阅、留言、分享，开启小铃铛。这个哎，这集没订阅要怎样？ 跟泰山去 gay 吧？不是，如果那个这一集没订阅的，走在路上遇到泰山会被泰山打散。 <laughs> 你知道有人那个，我们是选票选那个穿搭，有人选三号，他说哇三，我看了三号张照片，我鸡鸡都硬了。 <laughs> 这算是表白吗？啊，阿呆阿你如果下次那个，不好意思，下次看到女生说哦，现在不好意思，我看到你们鸡鸡都硬了。搞不好女生喜欢这种。屁呀，你 <laughs> 你不要误导人家吗？人家泰人家被抓去哦，请不要误导。 fuori di me eh. Baciami stanotte sotto un album di sfera Alti e bassi ma coi bassi alti del cielo 他会不会生气？我每次都这样开玩笑，应该是不会吧？他看起来很快乐啊，很奇怪，他被我亏，然后他却很快乐，可 <laughs> 能喜欢你吧。不要这样，有没有？你看这边有点变色啊。好，你看这个地方看起来是灰的，这地方变得有点金金金的，有没有？你看这边就是金金的。 好，光线不一样，啊，这边又灰灰的，好，它这是依照光线投射不一样，它会呈现不一样的感觉。了。